Оған сен не нәрсе келбей. Жолчу бар, муру. Анда ертең саат екіде осы жерден күтемін ә мақұл сөйлештік ұшылдан әрқалай тұрмышқа шыға алсам барам жақсы болады тілегеймін да бізде Сенден Сен кимден Анан, kimden болмок эле. Сага айтпай эле өзүм төрөп чоңойто алмакмын. Анан. Апам билип калды. Айтпай жүргөм. Апаңа кантип билгизбей жүрдүң? Апам бул жакта жашабайт. Чет өлкөдө турат. бул нерсени билгени менен учуп келем деди экөөбүз чогуу жашабаганыбызды билбейт мен өзү атасыз чоңойгом эми небереси да атасыз чоңойсо аны көтөрө албайт апам ушунда эмне кыл деген турасың апам учуп келет экөөбүз парочка болуп коелу атам менен деле мамилем жок кішкене уақыт өткеннен кейін мен барын өзім айтып берем апама Азыр айтсаңшы абай мен сенден ештеңені сұраған жоқмын. ушул эле нерсени кылып берчи жакын алпа кандай болбосун ал сага таарынбай жашоо бир келет кошунаны тандабай ақың досың біріншіден ынтымағың болсын ұшында сен бақытты болсын жақсы күндер алдыда айназик эмир айназик эмир болбойсуңбу мектепке кечигет азыр мердей қайда жүрсің деге апа мен кышыда шақтай ой қараңғы екен Алдығынды мектепке кешіп жүрерсең, берсең қараңғыда жашайсың ура Жүнді ғой ай курткаң қана е мына давай болды өз. бұлар жақын арада кетшіп кетіп конечно сен кечек айтқаннан кейін қайқа кетішмегіле анан сен өзің мен перед фактом қойсаң бұларды қайтіп қуып салмайды мен әлі жаушан тем да бұлардың бізбен жасап жатқаны апама точно жақпайды ғой деймін аға сарсана ойлы ғой маған мен өзім сөйлесіп қоймын бүгін точно сим карта алыш керек екен айсбергтин эле чокусу болуп атпайбы мындан башка дагы тоголуп байке таксистпи проблемалар бар ооба каяка барыш керек кантка жок барбайм анда байке сиз таксист го таксимен бирок поезд эмес мына кантка чейин апай все менде выходной давайте чоңуз биз аларга жардам берсек аларга жакшы мамиле көрсөтсөк алар да бизге жакшы мамиле көрсөтсөт алардын акчалары бизге келет биздин мамлекетке жестко сасып кеттим оксана сен алло жома бұл мен қалысбай әке а қалысбай әке қандайсыз бүгін сағат екіде жұмыс бар мен жаққа келіп қал анан эме кичине костюмшин кийип алсаң бул менин айдоочулардын дресс коду а макул братан ой братан дейм да калыспай эке макул э коррупция болот экен коррупционерлерди биз бирден кармалап жок чоң рахмат биз менен жакшы квартира таап турушка соос чекилет Так, мынакей бұл үш бөлмелі айына алты мың сом алты мың сом все анда сөйлештік қой бәке сөйлестік все сіз бұл жақта жашайсыз а тігіл жақта екі үйлі бар екі бөлмелі а ол мен жалғыз жашамаймын бұл жақта иә э? вот байке айына сегіз мың сом болды маған жақты шын эле алам қалайын все ошондо качан көчүп кетесиз үй бүлөңүз менен а өлім менен азыр тиги проблема болуп жашабай элемин да анан жалгыз деметем дегем да анда байке болбой калат бул жак бул только тиги семейныйларга да сизге башка варианттар көргөзбөймүн дагы башка варианттар бар жүрүңүз э, э мейли так ушинтип э, үч спальный джакузи евро ремонт кабельный тв wi fi и пожарная сигнализация пожарная сигнализация пожар болып кетсін пожар болып кетсе құдай сақтасын дейлікші емеші бір айына қанша сом айына қырық беш мың сом болады қырық беш мың сом ооба қандай қылық эме да а эмечи увлажнитель воздуха деген болады ғой ошондой барбы силерде увлажнитель ошол жоқ бізде а ошол керек болчу да бізге Э? ал э, э, кыйналып калабыз го бирок жакшы вариант экен жакшы вариант экен хорошо анда дагы башка варианттарды карап көрөлү все мен даярмын каяка даярсың сүйлөшпөдүк беле магазинге барып жаңы кийимдерди алабыз деп ай кичине кийинирээк барбайлыбы азыр просто киноносуна биринчи жолу иштеп атпаймынбы мындай мүмкүнчүлүктү кое бербеш керек мен жумушка барып келейин ей мен әлі барып келмеймін бар осыға киім алып келейін жаның бек болсын киімің мұрт болсын Алтығының ертелің айрылып қалып жаңысын ал рахмат ата еш нәрсе емес қызым қарашы дұрдың жармысындай киіп жүреді Ай, аябай модный ұқсайды да а жоқ ата рахмат киім срочно деле керек емес сен бара бер ей екі сантиметр екен мына көрдің бе көрдім көрдің бе көрдім ей сен заборың екі сантиметр шығып тұрады екен мен заборым кіріп тұрады екен ар жақтан это керісінше сенікі до конца шықпай тұрады ма е мен он бес жылдан бері айтып отырмын ол заборыңды мындай түздеп ал түздетіп ал депші а мен саған он алты жылдан бері айтып келе жатамын ей менікіне ұқсаштырып қойшы деп ей ей ей қошына ей сенің аяңнан көчен досым екеуміз ұрысып кетейін дедік ұлулар сөйлеп жатқанда біраз ұғып қоймайсың ба сыйлап тағы не болып кетті көчөгүн мен банямды толтура албай калдым сенин айыңан а мен болсо до конца огородду сугара албай калдым эле айтпадым беле өзүңөр чечип алган ә, ошо өзүбүз чече албай калдык да өзүбүз чече албай калдык да сен конкретно айтпайсың го очередти кимге бергениңди э ладно мен кеттим эй эй эй эй эй эмне кыласың ана азыркы азыркы жаштар негизи көбөйүп кетишти бүт баардыгы жүр андан көрө барып Нер? болды. нарды ойнайықшы неге нарда? келгеннен көр шахмат ойнайсыз сен шахмат ойнағанды білбейсің да мен бе ана мен бе <laughs> Жүч. жүр жүр салам абай мен жашаған жерім қанып біле демек Тиги сен іштеген жаққа барып анан жумуштагылардан сұрадым анан айтышты а мне шалған жоқсың е саған шалсам сен қаяқта жашарыңды айтпайт болчусуң да ооба е отырсаң мен істеген жерімді де жашаған жерімді білмейді квартираны қандай тауып алдың эй ей э, жома әрбір есікті тықылдатқан жоқсың ба ой жоқ ей элестет момынша квартира болса қантеле әр біреуін тықылдатып шықмақ элем <laughs> ой саламатсыз ба э, сантехник шақырдыңар беле жоқ жоқ шақырған жоқпын жоқ ай жоқ салам алейкум сантехник шақырған емессіздер жоқ шақырған емеспін саламатсыз сантехник шақырған ба конечно шақырғанбыз э, үч күндөн бери күтүп отурабыз го анда мен азыр тиги инструменттерди алып келе калайын э биз үч күндөн бери күтүп отурсак инструментиңизди унутуп келесиз э аз келем эмне болду эми кирип сүйлөшпөйлүбү билайн компаниясы өлкө боюнча интернеттин сапатын жакшыртты эми сиз сүйүктүү сериалыңызды жогорку сапатта көрө аласыз күтүүсүз жана тоскоолдуксуз биздин салон жанында эмне ачылган билбейм жаңы салонго жүрсөң карап көрөлү Мырка десе. Пойдем, Джак. Эх, Жома, Жома. Жаман апасын типсіңге бірақ, э? Сені көргенде жаман қорқом Ой. Не келдің? Жардамың керек болады сені. Мал ғой белгілі. Не жардам? мен короче мына жирный жумушка орноштум да анан нормально уктап эс алып душка түшүп турганга жашаганга жер керек болуп атат менин эмне тиешем бар жок эми сен менин досумсуң да эми как никак сенден башка мага эч ким жардам берчү дай эмес азыр так мага эстетип коесуңбу экөөбүз качантан бери дос эле кошуна эмес белек канча жыл чогуу жашадык родной деле болуп калдык го Эй, абай пожалуйста Эй, башка барып жерим жок реально эле жардам берип турчу что Менің менин деле жардамым тет. бирок эме мен үй бүлөм менен нормально болгондон кийин сенің духың дол болуш керек бұяқта <laughs> значит көп шейін жасай береді тұрбаймын <laughs> е сен үй бүлеңменен жақында нормально болып қойсың тамақ амай. <laughs> тамаша рахмат э қой мен жылдым анда сен бұяқта болып тұрасың құрып қой давай рахмат эй үстімге ұқшайды енді сен аларға да еш жаққа кетішпейді не переживай жүр қазір көресің мына айтпадым білем саламатсыз ба жакеже эже биз айлық жөнүндө сүйлөшөлү дегенбіз эже сиздин кырдаалыңызды биз деле түшүнүп атабыз бирок бизди деле түсініп коюңузчу қыздар мен деле түсініп атам силерди кешіріп койгулачы Бірақ маңа біраз уақыт бергілечі қанша уақыт әже Жұмыш бүткенше айтайыншы қыздар ұқтыңдар да э? жұмыс бүткенде жака барын айтады давайте іштегілі, жұмыш көп клиенттер азыр келе баштайды сен барып проблемаларыңды шешші батрақ. алемді көннен қалаған тәйіттеге бардық жыл мезгіліне лайықты үй бүлө мүшелеріне бут кийим таба аласыз түркиянын белгилүү өндүрүүчүлөрүнөн сапаттуу бут кийимди жеткілікті баада аласыз эң башкысы ыңгайлуу баалар сізді таң калтырат анын үстүнө азыркы алтымыш пайыз арзандатуу жақсы керек эми сапаттуу бут кийимдер кичи райондун жашоочуларына алда канча жеткиликтүү болуп калды барлық үй бүлө мүчөлөрү үчүн бут кийим так ошондо бул душпу же эмне космический корабльдин кабинасыбы музак музак ысык ысык ысык абайдыкы же диананыкы мага отурчу да экен э тиги кредит боюнча сүйлөшөйүн дедим эле мен аренда боюнча сүйлөшөйүн дедим эле кредиттин үстүнө кредит алса кандай болот кичине проблемаларым болуп атат дагы кандай варианттар бар ай сенин карызың такыр унутуп калыптырмын да жок замир байке акча такыр жок болуп атат силер қоя турсаң бұл жұма соңо бере ме мүмкүнбү ошондой алло айгерим алло Ты это, чужим шпалодовый. Молодец, Джома. Бұрай ешікті ашпайды ләуай саңмалмақ, өзім әлі сиз сіз ешті қатты жауап екенсіз деген тракторды қындайлайшы <laughs> көрәйі ә. қай жаққа айда белинкамен а жоқ азыр белинка пробкада азыр мынаны объезд қыласыз азыр жақта Сон жол бар азыр да ә? әй мына айтпадым біле бат эле келебиз деп Тағы не болып атат емен Ә, шықпай беріктер әке! Шеф, бұл деген митинг та. Қырғызстанда күнде жындай ғой. Көніп қалдық қой. Ішіне бір алып шығыш керек еле. Доставкаменен жіберейсің. Ал жерде деген важный документтер бар. Қаяқтағы доставка? Анда терезеден ырғытыйсың, тосаламыз А, мен не олды? Емне болды? Мен кече бір жаққа барып ұят болдым. Вот ошол болды. А, біздің қандай бар? Сен қыздарың ма кече кирпик жазаған. Ошол күнү эле түшіп түшүп қалды бары. кечирим сұрай эже біз компенсация кылып бере алабыз, қайра жасап берсек. Маға сен да компенсацияңды керей кереги ұқтың бұл? Сен білесің бі, мен кеммен? Мен бұл салонымды батылы жауап тұштайым. Еже, сенің болған көй-көйің кірпік болаталы, менің үйім күйіп кетті. Қанча жылдан бері үйге чоғытқан ақчам қошо күйді. Ерім менен ажыраштым. Бұяқтан іштеген қыздарын бір өсіне да тыйын төлі өйлекмін. Арында атырым күті атат. Банктайты о кредитім болған болған көйгөйүң пе қыздар ақшаны қашан береді деп аттыңар біле ақшам жоқ соқыр тиыным жоқ түсініп атасыңар ма без границ үшін сен эмне тигил бирөөдөн жашынып жүрөсүңбү жок тиги адилет менен жашынып ойноп аткан болчубуз адилет жумушта да өзүңүз кандайсыз мам качан келейин деп атасыз ой жакшы билбейм качан келерим белгисиз болуп атат э, мека тигил менде бир жакшы жаңылык бар мен келген нека макул мама келгенден айтасыз да ай балдар акырын эй мен айтайын, ә, мен сөйлейін мына. э. Сөйлейсің ошо, Мына, мен айтам, мен айтам. Мен айтам. мен дағы сілерге ұқсап мына бүгін митингке шықтым атым жомарт мына бұл дағы депутаттың бір соқасы екен е ұқсаңар ұқсаңар эмей жөнөкөй адам дедің ғой сілерге ұқсаған бұл костюм менікі емес мына көрдіңдер чоң мына чоң байкемден алған а байкем ош базардан алған секонд хендтен мына бұл гуси уқылай эми детский площадкада отасыңар мына садикте отасыңар э мунун баары деген айсбергтин чокусу айсбергтің алдындағынан да чоң маселелер жатпайбы аны ойлонгон жокпуз да біз туурабы туура не мына силер келип атып мынаяктан каршыбыз каршыбыз деп атасыңар бирок биздин өлкөгө эмне керек биздин өлкөнү өнүктүрүүчү нерсе бул деген туризм туризм биз башка өлкөлөрдөн акча сурабай алардын өкүлдөрү келгенде аларды тосуп алып сый урматтап анан узатсак алар акчаларын өздөрү эле беришет Бұрау? алардың алардың бизнестеріне тиішпесек, аларды қолдасақ мұның бары ақша да бізге тышқы дүйім продукциябыз мынакей стабилизация болғанда баарыбыз ашып кетсе үш жылдың ішінде бұтқа тұрып кетеміз анан неме? мындай коррупционерлер парақорлор кетиш керек Бұларды буларды каматыш керек буларды жоготуш керек керек алды түшүндүңөр да мындай кылалы мына бұлар деген бұлар деген сіздерменен сүйлөшпөйт туурабы талпадан коркот талпадан коркот мына мен азыр өзім кирем дағы бетме бет раз на раз эркекче мужикче сүйлөшүп чыгам ызычы болбой туруп тургула мен батыл эле чыгам э все все все красавчик красавчик колдойбуз <laughs> Hey! Hey, du... Hey! Hey! Ой! кетіріп қойыңызшы мен ата емес жоқ еш нәрсе емес мен кішінекей балдар ойнап жатады екенсіз сіз білеңіз. ооба мен бар жақсы эле жақсы жақсы ауа райы сонун қараңызшы шынтіп эле бир чөптө эс алып жаткың келет да <laughs> кечирип коюңузчу саламатсызбы менин атым айдай мен продюсердин жардамчысы болом эми чогуу иштешебиз таанышканыма кубанычтамын адилет билем сиз жөнүндө уккам жакшы нерселердиби ооба да жаман нерселерди уксам сизди бул жака чакырмак эмес да <laughs> а сценарийди окудуңузбу ооба азыр окуп аткам чай кофе кофе аха азыр сиздин кофе қырынысың сізге сценарий жақты ғой ооба кішіне өзім өзгертіп қоямын ғой анша мынча жерлерін Мақыланда іште беріңіз ә азаматсың жома бірақ жаңа сөздердің барын қаяқтан үйренгенсің е мен мұрда таксист болып істечімін да анан радиодан әрқайсы нерселерді қоя беріп жаттап қалғанмын да елді алдаған қағиын екенсің саясатта да ұшындай. же сен алдайсың же сени алдашат алло қағаздарды алдым ертең жөнөтсөк болады. бирок ал кагаздар кимден экенин каяктан экенин эч ким билбеш керек макул все <laughs> давай э! молодец жема ұсаға аванс бүгүнтөн баштап официально жумушка алындым деп эсептей бер болуп и анан баса нормальный костюм алып алшы? алдан чоң атаңа берип ташта же кімден алдың эле эже мен сизди түшүнүп атам бирок сиз да мени түшүнөт деп ишенем кыздардын баары кошуна салонго кетип атышат акчасын жакшы төлөп берет экен эгер эч нерсе өзгөрбөсө мен да башка салон издейин дегем үмүтай эми ал жагын өзүң билесиң да қолыма ақша тисе эле баарыңардын карызыңарды кутулам рахмат қарағанда опытныйсың да қыр артыңдан абай шырқап жүреді макс қаншадан бері шырқап жүреді анан мен конечно өзің мындай видный қызсың да сен жоқ жоқпын неме эме да азыр қыздарға қантип жағыш керек қантип сүйлөшөт қантип таанышат дейін дедім эле да батырбеке Башқа біреуден сұраңыз ше. Ата. Ей! Инде! Сілер не бүгін мекен қоң сөйлесіп алдыңар біле, жүрегім сөйлеуіз деп. Жоқ, нені сұрайын дедің сіле? Иә. Нені сұрайын дедің сіле? Ештеңе. Жоқ, ата айтсаңыз, мен де беремін. Ой, жөлеле сен, мен миың жетпейді сен. жома қарашы не қылғаның бұл Мен су ташып кетіп ә? бе көріп атпайсың квартирам бар су Эй, мен атайын қылған емеспін е қойшы өзің әлі аппақсың елдің бары күнәлі постоянно ұшындай. азыр ылдыйкы жактан коштуналар келсе ремонтты ким төлейді, сен төлөйсүңбү Özünü yürttüm. Menüyünü çöktürüp Лёма, поскрию. Эй, сенікі бұл проблемадыл емес екен негізіч. Сен жаңа Мираның айтқанындай қылып қой бар. Ол жайыңа қойды сен. Анан жана біле, жанаға түшүндүрүп қойсаң болды да түсінеді да ал келесі емес та келесі емес вот келесі келесі еместер үшін проблема мына мен мен ол башында жаңағы оқиғалардан кейін жака мен менен сөйлесмек түгіл е мені қараған да жоқ е қыздарым сагындым ей сағынасың мен аларды өзім алам аға маған келіседі көрермін менде план бар қандайсың Жака.